মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কে ডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় ছয় বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল পাঠটি তোমালোকৰ বহুতে হয়তো এই পাঠটি বিদ্যালয়তে হওক বা ঘৰতে হওক সম্পূৰ্ণ কৰিছা তথাপিও মই অনুৰোধ জনাম যে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা চাই মই কোৱা কথাখিনি অলপ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বৰ্গ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ অহা কথাষাৰ হ'ল এটা চতুৰ্ভুজ যাৰ চাৰিওটা বাহু সমান জোখৰ থাকে আৰু চাৰিওটা কোণ কি থাকে সমান থাকে এতিয়া সেই বৰ্গৰ উদাহৰণ এটা লৈয়েই আমি এই পাঠটি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ তে আমি জানো যে বৰ্গ এটাৰ কালি কি ধৰণে উলিয়াব পাৰি যদি মই এটা চিত্ৰ বৰ্গৰ চিত্ৰ ইয়াত লওঁ এ বি চি ডি এটা বৰ্গ লওঁ আৰু বৰ্গটোৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম বৰ্গৰ কালি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু আৰু ইয়াত বাহুৰ অৰ্থ হ'ল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আগবাঢ়ি যাওঁ এনে কিছুমান বৰ্গৰ কালি উলিয়াবলৈ যিবোৰ বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এক চেণ্টিমিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ তিনি চেণ্টিমিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চেণ্টিমিটাৰ যুক্ত মই এককটো চেণ্টিমিটাৰ হিচাপে লৈছোঁ যিকোনো একক হ'ব পাৰে এতিয়া বৰ্গ এটাৰ কালি এক চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৰ্গৰ কালি কি হ'ব এক পূৰণ এক সমান এক অৰ্থাৎ একৰ বৰ্গ ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব একৰ বৰ্গ দুই দুই পূৰণ দুই সমান চাৰি সমান দুইৰ বৰ্গ তিনি তিনি পূৰণ তিনি সমান ন সমান কি তিনিৰ বৰ্গ তাৰমানে যদি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বা চাৰি এককযুক্ত এটা বৰ্গৰ বাহুৰ আমি কালি উলিয়াব যাওঁতে চাৰি পূৰণ চাৰি ষোল্ল অৰ্থাৎ চাৰিৰ বৰ্গ আট বাহু বিশিষ্ট এটা বর্গর কালি কি হব আট পূরণ আট চৌষষ্ঠি অর্থাৎ আঠর বর্গ এতিয়া যদি এটা বর্গর বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তেতিয়াহলে এ বাহুযুক্ত এটা বর্গর কালি হব এ পূরণ এ এর বর্গ এতিয়া ছাত্রছাত্রী সকল কথাখিনির পৰা এটা কথা মন কৰেছে যে একৰ বৰ্গ এক হয়নে এই যে চাৰি ন ষোল্ল চৌষষ্ঠি এই সংখ্যাবোৰ এই সংখ্যাবোৰৰনো বৈশিষ্ট্য কি এই সংখ্যাবোৰৰ বৈশিষ্ট্য কি চোৱা যিহেতু চাৰি চাৰিটোক আমি কি বুলি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ দুই পূৰণ দুই সমান দুয়ৰ বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰোঁ ন তিনি পূৰণ তিনি তিনিৰ বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰোঁ পোন্ধৰ পাঁচ পূৰণ পাঁচ পাঁচৰ বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এই যে সংখ্যাটো যিটো সংখ্যা আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাৰি ন পোন্ধৰ চৌষষ্ঠি একাশী এই সংখ্যাবোৰক আন একে সংখ্যাৰে সংখ্যাৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব যেনেকৈ দুই চাৰিটোক দুটা দুইৰ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছোঁ পঁচিছক দুটা পাঁচৰ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেধৰণেৰে যিবিলাক সংখ্যাক আমি ধৰা ইয়াত আমাৰ যিবিলাক সংখ্যা দি আছে সেই সংখ্যাবোৰ চোৱা অলপ ভালদৰে ইয়াত থকা সংখ্যাবিলাক চাবা এনেধৰণৰ সংখ্যা যেনে এক চাৰি ন ষোল্ল পঁচিছ আদিবোৰক বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া বৰ্গ সংখ্যাৰ যদি সংজ্ঞা দিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সংখ্যাৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ হ'ব সাধাৰণভাৱে যদি কোনো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এমক এম এম স্বাভাৱিক সংখ্যা এটাক যদি এনৰ বৰ্গ হিচাপে দেখুৱাব পাৰি বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ এম এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াক যদি আৰু এন স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে সেই এম সংখ্যাটোক কি বুলি কোৱা হ'ব বৰ্গ সংখ্যা বা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া এতিয়া আমি দুটা সংখ্যা লৈছোঁ পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিছ আৰু ছয়ৰ বৰ্গ ছয়ত্ৰিছ যদি থাৰ্টি টু এটা সংখ্যা চোৱা ইয়াত আমি এটা প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক নক'লোঁ সাধাৰণভাৱে যদি কোনো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এমক এন স্কুৱেৰ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত এনো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা তেতিয়া এম এম এটা বৰ্গ সংখ্যা হ'ব আৰু সুধিছে থাৰ্টি টু সংখ্যাটো এটা বৰ্গ সংখ্যা হয়নে তো লগে লগে এটা প্ৰশ্ন আহিল যে থাৰ্টি টু এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা ই বৰ্গ সংখ্যা হয়নে নহয় তে আমি লৈছোঁ যে ফাইভ স্কুৱেৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ছিক্স স্কুৱেৰ মানে থাৰ্টি ছিক্স যদি থাৰ্টি টু টু এটা বৰ্গ সংখ্যা হয় তেনেহ'লে পাঁচ আৰু ছয়ৰ মাজৰ যিকোনো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গ হ'ব লাগিব কিন্তু কথাষাৰ হ'ল যে পাঁচ আৰু ছয় এই দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজত কোনো স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই গতিকে থাৰ্টি টু বৰ্গ সংখ্যা নহয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এখন তালিকালৈ মন কৰা ইয়াক বৰ্গৰ নেওঁতা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ এটা সংখ্যা এক ইয়াৰ বৰ্গ কি হ'ব এক পূৰণ এক সমান কি এক দুই দুইৰ বৰ্গ কি হ'ব দুই পূৰণ দুই চাৰি তাৰমানে যদি তুমি মনত ৰাখিব খোজা তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা এক এগুণ এক দুই দুইগুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ এনেকৈ তোমালোকে মন কৰি যাব পাৰা এতিয়া এই যে তালিকাখনত আমি যিবোৰ সংখ্যা পালোঁ একৰ পৰা চাৰিশলৈকে চোৱা এক চাৰি ন ষোল্ল এই সংখ্যাবোৰ এই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হ'ব পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা এতিয়া তোমালোকক এই তালিকাখন তোমালোকে লিখিবা নিজেই লিখিব পাৰিবা তালিকাখনৰ পৰা আমাক কৈছে পৃষ্ঠা নম্বৰ নাইণ্টি তোমালোকৰ নব্বৈ পৃষ্ঠাত ক্লাছ এইটৰ পুৰণা কিতাপ যিখন আছিল সেইখন কিতাপৰ নব্বৈ পৃষ্ঠাত এই অংককেইটা দিয়া আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো পূৰ্ণ বৰ্গসমূহ নিৰ্ণয় কৰা ত্ৰিছ আৰু চল্লিছৰ ভিতৰত থকা ত্ৰিছ আৰু চল্লিছৰ ভিতৰত কি আছে চোৱা থাৰ্টি আৰু থাৰ্টিৰ ভিতৰত চোৱা এইটো হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ ত্ৰিছৰ আগফালে আছে ফৰ্টি নাইন ফৰ্টিৰ পিছফালে আছে মাজত কি আছে থাৰ্টি আৰু ফৰ্টিৰ মাজত কোনটো আছে অকল থাৰ্টি ছিক্স আছে দেখিছানে গতিকে উত্তৰটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এনেকৈ উত্তৰটো লিখিব লাগিব ঠিক সেইদৰে পঞ্চাছ আৰু ষাঠিৰ ভিতৰত থকা ফিফটি আৰু ছিক্সটিৰ ভিতৰত কোনো কোনো বৰ্গ সংখ্যা নাই ইয়াত পঞ্চাছ আৰু ষাঠিৰ ভিতৰত কোনো বৰ্গ সংখ্যা নাই আগৰ টেবুলখন যিটো পঢ়িছিলোঁ যিখন টেবুল পঢ়িছিলোঁ সেই টেবুলখন তোমালোকে যদি চোৱা তাত গম পাবা যে পঞ্চাছ আৰু ষাঠিৰ ভিতৰত কোনো বৰ্গ সংখ্যা নাই এতিয়া চোৱা তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্নটো তোমালোকে পঢ়ি লোৱা ওপৰৰ তালিকাত থকা বৰ্গ সংখ্যাবোৰৰ একক স্থানত কি কি সংখ্যা আছে চোৱা শূন্য এক চাৰি পাঁচ ছয় আৰু ন আছে দেখিছানে যে আমি যে বৰ্গসংখ্যাবিলাকৰ তালিকাখন পঢ়িছিলোঁ সেই তালিকাখনত আমি সংখ্যাবোৰ যদি চাওঁ সংখ্যাবোৰৰ একক স্থানত শূন্য এক চাৰি পাঁচ ছয় আৰু ন আছে অৰ্থাৎ কোনো বৰ্গসংখ্যাই দুই কমা তিনি সাত বা আঠেৰে শেষ হোৱা নাই গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত যদি দুই তিনি সাত বা আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা বা বৰ্গ সংখ্যা নহ'ব তে এইটো আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম এতিয়া চোৱা মই এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰশ্নটো পেজ নম্বৰ নাইণ্টিতে আছিল তোমালোকে নিজে কৰিবা কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণবৰ্গ হয় নে নহয় তুমি ক'ব পাৰিবানে তুমি কেনেকৈ জানিবা এতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে one zero' five seven one thousand fifty seven এতিয়া মই অলপ আগতে তোমাক যিটো কথা কৈছিলোঁ যে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত যদি দুই তিনি সাত বা আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াত কৈছোঁ যে ওৱান থাউজেণ্ড ফিফটি ছেভেনৰ একক স্থানৰ অংক হ'ল ছেভেন আমি জানো যে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংক দুই তিনি সাত বা আঠ হ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় গতিকে ওৱান জিৰ' ফাইভ ছেভেন সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ঠিক সেইদৰে চোৱা ইয়াত আৰু প্ৰশ্ন আছে দুই নম্বৰটোত সংখ্যা যিটো দিছে তাৰো একক স্থানৰ অংকটো কি আছে তিনি আছে গতিকে ইও পূৰ্ণবৰ্গ নহয় তোমালোকে কৰিব লাগিব মই সেইটো অংক কৰি দিয়া নাই তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো একক স্থানৰ অংকটো সোৱা 8 আছে গতিকে হেই সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো কি হ'ব হে আগৰ নিয়মৰ দৰেই একক স্থানত 8 থকাৰ বাবে ই কি নহব পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহব 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে একক স্থানত 2 সোৱা এইটোত একক স্থানত কি আছে 2 আছে গতিকে ইউ হেই একে নিয়মতেই পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহব 5 নম্বৰটো সোৱা একক স্থানত কি আছে 5 নম্বৰটোত একক স্থানত আছে 9 কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত দুই তিনি সাত বা আঠ থাকিলেহে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় যদি ন থাকে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় এইটো কেনেকৈ লিখিবা মই এই পিছফালে লিখিছোঁ তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ টুত ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এই সংখ্যাটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব one zero' six nine one thousand sixty নাইনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল নাইন আমি জানো যে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংকটো এক দুই পাঁচ ছয় চাৰি পাঁচ ছয় বা ন থাকিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় গতিকে পূৰ্ণবৰ্গ হয় হব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় তো চোৱা তোমালোকে এনে এনেকৈ উত্তৰটো দিব লাগিব উত্তৰটো কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকে জনাবা এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ লৈছোঁ এইটো পেজ নাম্বাৰ নাইণ্টি ওৱানত আছে আগৰ কিতাপখন মোৰ বহুত ভাল লাগে অংককেইটা কৰি এই অংকখিনি কৰিলে নতুন কিতাপৰ ভিত্তিক যিমান প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰি দেখুৱাইছে মোক গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'বা আৰু যদি উপকৃত নোহোৱা মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু চোৱা শেষ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে এইবোৰ চেষ্টা কৰা ইয়াত ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ বৰ্গ ছেভেণ্টি ছেভেনৰ বৰ্গ এইট্টি টুৰ বৰ্গ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানৰ বৰ্গ ওৱান জিৰ' নাইনৰ বৰ্গ কোনবোৰ এক অংকৰে শেষ হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল কিমান থ্ৰী গতিকে তিনি আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ কিমান ন আৰু এই যে one hundred thirty two twenty থ্ৰীৰ বৰ্গৰ একক স্থানৰ অংকটো কি হ'ব নাইন হ'ব এই ধৰণে তোমালোকে অংকটো কৰিলে তোমালোকে বুজিও পাবা আৰু পিছলৈ এইটো আনেও পঢ়িয়ে বুজি পাব ক'বও নালাগে পিছত দিছিলে ছেভেণ্টি ছেভেনৰ বৰ্গ গতিকে ছেভেণ্টি ছেভেনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল সাত এতিয়া ছেভেণ্টি ছেভেনৰ একক স্থানৰ অংকটো যদি সাত হয় সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ একক স্থানত কি পালা ন গতিকে ছেভেণ্টি ছেভেন স্কুৱেৰৰ একক স্থানৰ অংক কি হ'ব নাইন হ'ব এইধৰণে তুমি বাকীকেইটা প্ৰশ্ন লিখি লৈ কৰিবা নিজেই তাৰপিছত চোৱা এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আন এটা প্ৰশ্নলৈ ইয়াত দিছে যদি এটা সংখ্যাৰ এতিয়া চোৱা এই অংককেইটা কৰাৰ পিছত আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ যে যদি এটা সংখ্যাৰ একক স্থানত ন বা এক বা ন থাকে তেনে তেন্তে ইয়াৰ বৰ্গ ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাটোৰ একক স্থানত এক হ'ব বা একেৰে শেষ হ'ব তো এইটো এটা আমি নিয়ম পাই গ'লোঁ তো এইটো মনত ৰাখিবা আৰু লিখি ল'বা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো মই চাওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি হৈছে চোৱা তলৰ কোনবোৰ সংখ্যাৰ একক স্থানত ছয় থাকিব আকৌ আগৰ যিটো অংক কৰিছিলোঁ সেইধৰণে যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া সহজ হয় নাইনটিন স্কুৱেৰ ইয়াৰ নাইনটিনৰ একক স্থানৰ অংকটো কি নাইন গতিকে ন ন গুণ কিমান হ'ব একাশী আৰু নাইনটিন স্কুৱেৰৰ একক স্থানৰ অংকটো কি হ'ব ওৱান হ'ব তাৰপিছত চোৱা এটা অংক কৰিলোঁ বাকীকেইটা তোমালোকে পাৰিবাই প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা ইয়াৰ পৰাও আমি এটা নিয়ম পাম যে যদি কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত চাৰি বা ছয় থাকে তেন্তে সংখ্যাটোৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত ছয় থাকিব বা ছয়েৰে শেষ হ'ব এইধৰণে আৰু এটা নিয়ম আমি পাব পাৰোঁ চোৱা নিয়মটো কি হ'ব কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত যদি তিনি বা সাত থাকে থাকিলে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত তিনি বা সাত থাকিলে বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত কি থাকিব ন থাকিব আকৌ কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত যদি দুই বা আঠ থাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটোৰ বৰ্গৰ একক স্থানত চাৰি থাকিব এইধৰণে আমি এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে লিখি ল'বা এতিয়া বৰ্গৰ নেওতাখন পুনৰ আলোচনা কৰোঁ আহা এতিয়া ইয়াত চোৱা একৰ বৰ্গ আমি এক পাইছিলোঁ দুয়ৰ বৰ্গ চাৰি পাইছিলোঁ তিনিৰ বৰ্গ ন পাইছোঁ চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল পাইছোঁ পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিছ পাইছোঁ চোৱা একৰ বৰ্গ এক এটা অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ বৰ্গ কৰিলেও আমি অযুগ্ম পাওঁ দুয়ৰ বৰ্গ দুই এটা যুগ্ম বৰ্গ কৰিলে যুগ্ম পাওঁ অযুগ্মৰ বৰ্গ আকৌ অযুগ্ম যুগ্মৰ বৰ্গ যুগ্ম অযুগ্মৰ বৰ্গ অযুগ্ম অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি জানিলোঁ যে সকলো যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম হ'ব আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় কি হ'ব অযুগ্ম হ'ব তোমালোকে এই নিয়মটো লিখি ৰাখিবা পৃষ্ঠা নম্বৰ নাইণ্টি টুত আকৌ আমাক দিছে চোৱা তলৰ কোনবোৰ সংখ্যাৰ বৰ্গ এটা অযুগ্ম বা এটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ব কিয় হ'ব লিখিবও লাগে এতিয়া প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন মই কৰি দি আছোঁ seven hundred twenty seven seven hundred twenty ছেভেনৰ একক স্থানৰ অংক হ'ল ছেভেন ছেভেন অংক থাকিলে কি হয় সাত অংকটো যদি থাকে তেতিয়া সংখ্যাটো অযুগ্ম হয় যদি অযুগ্ম হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব আমি জানো যে যিকোনো যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম এই ওপৰত আলোচনা কৰা নিয়মটো গতিকে ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেনৰ বৰ্গ এটা অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব ঠিক সেইদৰে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট ইয়াৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল আঠ একক স্থানত আঠ থাকিলে কি হয় যুগ্ম হয় অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ কৰিলে আমি যুগ্ম সংখ্যা পাম ঠিক আছে সেইদৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বাকী প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবা দুই নম্বৰ তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ সংখ্যাবোৰত কেইটা শূন্য থাকিব ইয়াত চোৱা ছিক্সটি ইয়াত কেইটা শূন্য আছে এটা গতিকে এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ যেতিয়া কৰিবা তাৰ বৰ্গ সংখ্যাত এটাৰ দুগুণ তাৰমানে একৰ দুগুণ তাৰমানে শূন্যৰ সংখ্যা ইয়াত এটা আছে দুগুণ কৰিলে দুটা হ'ব ছিক্সটিত থকা শূন্যৰ সংখ্যা হ'ল এক ছিক্সটিৰ বৰ্গত থকা শূন্যৰ সংখ্যা কি হ'ব দুই পূৰণ এক অৰ্থাৎ দুই সেইদৰে সেইদৰে আমি যদি 4 চাবলৈ যাওঁ যাও কেইটা শূন্য আছে দুটা ইয়াৰ বৰ্গ কৰিলে ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাটো শূন্য থাকিব দুই দুই গুণ চাৰিটা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এই পাঠটোত আমাক আলোচনা কৰিবলৈ দিছে ত্ৰিভুজীয় ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা এই ত্ৰিভুজীয় সংখ্যাবিলাকৰ কথা আমি কবলৈ যাওঁতে আমি ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা কাক বোলে এবাৰ চাই লওঁ যিবোৰ সংখ্যাৰ বিন্দুৰ চানেকি ত্ৰিভুজাকৃতিত সজাব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰকে ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু ত্ৰিভুজীয় সংখ্যাৰ প্ৰমাণিক প্ৰামাণিক ৰূপটো প্ৰামাণিক বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম প্ৰামাণিক লিখি থৈছোঁ মই প্ৰামাণিক বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম কি হ'ব N into N plus one by two এই নিয়মটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যিকোনো ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা যদি দুটা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যাক লগ লগোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমি এটা বৰ্গ সংখ্যা পাম আৰু প্ৰথম ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা আৰু দ্বিতীয় প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টো লগ লগালে আমি কি পাম দুয়ৰ বৰ্গ পাম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়টো লগ লগালে তিনিৰ বৰ্গ পাম তৃতীয় আৰু চতুৰ্থটো লগ লগালে চাৰি চাৰিৰ বৰ্গ পাম এয়া হ'ল এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা আৰু বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজৰ সম্বন্ধ তাৰপিছত আছে বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজৰ সংখ্যা দুটা ক্রমিক বর্গসংখ্যার মাজত থকা স্বাভাবিক অপূর্ণাঙ্গ বর্গসংখ্যার সংখ্যা বা পূর্ণ বর্গ নোহা সংখ্যার সংখ্যা কি হব দুই পূরণ সরু সংখ্যাটো তার মানে ক্রমিক দুটা সংখ্যার মাজর যদি আমি স্বাভাবিক সংখ্যাব উলিয়াবলে যাও তেতিয়াহ'লে সরু সংখ্যাটোর দুগুণ করলেই আমি কিমানটা স্বাভাবিক সংখ্যা আছে আমি গম পাই যাম এইটো মই এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাব খুজিছোঁ একৰ বৰ্গ এক আৰু দুইৰ বৰ্গ চাৰি এক আৰু চাৰিৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা কেইটা দুই আৰু তিনি অৰ্থাৎ দুটা অৰ্থাৎ একৰ বৰ্গ আৰু দুইৰ বৰ্গৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব দুই পূৰণ এক তাৰমানে সেই যে সৰু সংখ্যাটোৰ কথা কৈছিলোঁ অৰ্থাৎ দুই দুইৰ বৰ্গ চাৰি তিনিৰ বৰ্গ ন চাৰি আৰু নৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা পাঁচ ছয় সাত আঠ কেইটা আছে চাৰিটা দুয়ৰ বৰ্গ আৰু তিনিৰ বৰ্গৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা দুই পূৰণ প্ৰথম সৰু সংখ্যাটো আছিল দুই গতিকে দুই পূৰণ দুই চাৰি ঠিক সেইদৰে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ বা এটা সূত্ৰ আমি পাব পাৰোঁ এন স্কুৱেৰ আৰু N plus one square whole স্কুৱেৰৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা কি হ'ব টুৱাইচ এন তাৰমানে সৰু সংখ্যাটোৰ দুগুণ এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্নৰ সহায়ত অংকটো কৰিম প্ৰশ্নটো হ'ল পৃষ্ঠা নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰৰ য'ত আমাক সুধিছে নাইন স্কুৱেৰ আৰু টেন স্কুৱেৰৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এঘাৰ স্কুৱেৰ আৰু বাৰ স্কুৱেৰৰ মাজত কিমানটা আছে সমাধান নাইন স্কুৱেৰ আৰু টেন স্কুৱেৰৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা কি হ'ব দুই পূৰণ এন ইয়াত এন মানে কি সৰু সংখ্যাটো কি আছে ন গতিকে দুই পূৰণ ন সমান ওঠৰটা ঠিক সেইদৰে এঘাৰৰ বৰ্গ আৰু বাৰৰ বৰ্গৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা যেতিয়া উলিয়াম দুই পূৰণ এন অৰ্থাৎ দুই পূৰণ এনৰ মান কি হ'ব লাগিব সৰু সংখ্যাটো এঘাৰ আৰু এঘাৰ দুগুণ বাইছ বা দুই এঘাৰং বাইছ ঠিক সেইদৰে এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত যাওঁ এই একে পৃষ্ঠাতেই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে প্ৰশ্নটো অলপ সলনি কৰি দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ মাজত কেইটা বৰ্গ নোহোৱা সংখ্যা থাকিব একে সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা কেইটা আছে সুধিছে আৰু ইয়াত বৰ্গ সংখ্যা নোহোৱা সংখ্যা কিমানটা আছে বুলি সুধিছে তে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হাণ্ড্ৰেড স্কুৱেৰ আৰু হাণ্ড্ৰেড ওৱান স্কুৱেৰৰ মাজত কিমানটা আছে হাণ্ড্ৰেড স্কুৱেৰ আৰু হাণ্ড্ৰেড ওৱান স্কুৱেৰৰ মাজত থকা বৰ্গ সংখ্যা কিমান দুহেজাৰটা ঠিক সেইদৰে নাইণ্টি স্কুৱেৰ আৰু নাইণ্টি ওৱানৰ মাজত থকা বৰ্গ সংখ্যাৰ সংখ্যা দুই পূৰণ এন অৰ্থাৎ দুই পূৰণ নব্বৈ এশ আশীটা এইধৰণে আমি অংককেইটা কৰিলোঁ তাৰপিছত যাওঁ চোৱা আৰু প্ৰশ্ন আছে এতিয়া কৈছে অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ এতিয়া চোৱা ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান এটা অযুগ্ম সংখ্যা দুয়ৰ বৰ্গ সমান চাৰি দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল প্ৰথম দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল তিনিৰ বৰ্গ ন সমান এক যোগ তিনি যোগ পাঁচ অৰ্থাৎ প্ৰথম তিনিটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল চাৰিৰ বৰ্গ মানে ষোল্ল তাৰমানে কি এক যোগ তিনি যোগ পাঁচ যোগ সাত অৰ্থাৎ প্ৰথম চাৰিটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল তাৰ মানে হ'ল যে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম এন সংখ্যক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলেই হ'ল এন স্কুৱেৰ মানে এনৰ বৰ্গ যদি আমি এই সূত্ৰটো ওপৰত ভিত্তি কৰি অংক কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনো এটা সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যা বা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয়নে নহয় তাক পৰীক্ষা কৰিব পাৰিম অযুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ পুনঃ পুনৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া পুনঃ পুনৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান এটা পূৰ্ণ বৰ্গ হয়নে নহয় উলিয়াবলৈ গৈছে তো ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যাটো হ'ল এক একৰ এক বিয়োগ কৰিলোঁ তাৰপিছত তিনি বিয়োগ কৰিলোঁ তাৰপিছত পাঁচ তাৰপিছত সাত এনেকৈ বিয়োগ কৰি আহি আছোঁ আৰু শেষত গৈ আমি যেতিয়া ঊনৈছ অযুগ্ম সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিছোঁ তেতিয়া কি হ'ল বিয়োগ ফলটো শূন্য হৈ গ'ল অৰ্থাৎ কিমান বাৰ বিয়োগ কৰোঁতে কেইটা অযুগ্ম সংখ্যা বিয়োগ কৰোঁতে শূন্য হৈছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ এতিয়া মই লিখিছোঁ যিহেতু যিহেতু প্ৰথম এঘাৰটা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা বিয়োগ কৰি বিয়োগ ফলটো শূন্য পাইছোঁ তাৰমানে অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ বিয়োগ কৰাৰ ফলত যদি শূন্য পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হয় পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয় অৰ্থাৎ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ বৰ্গমূলটো হ'ব এঘাৰ কাৰণ এঘাৰটা অযুগ্ম সংখ্যা বিয়োগ কৰি আমি এইটো পাইছিলোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোত থকা বাকী সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ পূৰ্ণবৰ্গ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰি চাবা আৰু অংকবোৰ বহীত লিখি থবা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহীখিনি মই চাম তোমালোকৰ তোমালোকৰ বহীখিনি তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউ চাব এতিয়া আমি গণিতৰ ছিক্স পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰোঁ যিখিনিত তোমালোকে কোনে কোনে পাৰিব মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু যিসকলে নোৱাৰা তেওঁলোকে মোক কমেণ্টত জনাবা যে ছাৰ আমি নোৱাৰোঁ আমাক আকৌ বুজাই দিব লাগিব এতিয়া চোৱা মই যিখিনি অংক কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত এইটো এটা ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ অংক কৰিম এতিয়া মই ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে চোৱা তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংকটো কি হ'ব চোৱা এতিয়া মই এইটো এইটো উত্তৰবিলাক মই কৈ যাম তোমালোকে মইতো ইতিমধ্যে কৰি দিয়াই আছে বহুতে শ্বৰ্ট মেথড ইউজ কৰি পিনি অংকটো কৰিব তোমালোকে শ্বৰ্ট মেথড কৰিলে অংকটো ভুল নহয় শুদ্ধ হয় শুদ্ধ হ'লেও আজিৰ পৰা দহ বাৰ বছৰৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকে আকৌ কাৰোবাক শিকাবলগীয়া হ'ব বা পাঁচ বছৰ পিছত যদি কাৰোবাক শিকোৱাব শিকাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিজেই বুজি নাপাবা কেনেকৈ অংকটো হ'ব তাৰমানে কৰিব পাৰিবা বুজিও পাবা কিন্তু বুজাব নোৱাৰিবা এতিয়া তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংকটো কি হ'ব এই সংখ্যাবিলাক এইট্টি ওৱান এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ বৰ্গৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত কি হ'ব এইট্টি ওৱানৰ একক স্থানত কি আছে ওৱান আছে এতিয়া মই এটা নিয়ম লিখিছিলোঁ যে কোনো সংখ্যাৰ যদি একক স্থানত এক বা ন থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত কি হ'ব ওৱান হ'ব তো মনত আছে নিশ্চয় ঠিক সেইদৰে মই আৰু এটা নিয়ম কৈছিলোঁ যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংকটো দুই বা আঠ হয় তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানৰ অংকটো চাৰি হ'ব ইয়াত আকৌ আহিলে নাইন কোনো এটা সংখ্যাৰ এইটো এইটোৰ একক স্থানৰ অংক কি হব ওৱান হব কাৰণটো কি কাৰণটো তোমালোকে লিখি যাবা ধুনীয়াকৈ মই অংকটো কৰি দিয়া নিয়মতে তোমালোকে কৰি যাবা তেতিয়া তোমালোকৰ এই অংকখিনি সহজতে হৈ যাব তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ বৰ্গ নহয় পূৰ্ণ বৰ্গ নহয় সেইটো একদম খাটাং তেওঁলোকে কৈয়ে দিছে কাৰণটো ক'বলৈ কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুত আছে ওৱান জিৰ' ফাইভ ছেভেন এই সংখ্যাটো মই কৰিয়ে দেখাইছিলোঁ অংকটো একক স্থানত সাত থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ নহয় তো গোটেই নিয়মটো লিখাই ভাল অকল ছেভেনক লিখি পিনি কি লাভ তোমালোকে এই সংখ্যাটো পূৰণ পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কাৰণ যিবোৰ সংখ্যাৰ একক স্থানত দুই তিনি সাত বা আঠ থাকে সেইবোৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াত তিনি আছে সেইকাৰণে নহয় ইয়াত আঠ আছে সেইকাৰণে নহয় ইয়াত একক স্থানত দুই আছে সেইকাৰণে নহয় ইয়াত চোৱা জিৰ' আছে জিৰ' থাকিলে হয়নে নহয় জিৰ' থাকিলে হ'ব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াত কৈছে যে নহয় নহয় বুলি কৈ দিয়াৰ খাটাং কাৰণটো কি ইয়াত চোৱা শূন্য কেইটা আছে শূন্য ইয়াত তিনিটা আছে তিনিটো এটা অযুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকিলে কোনো সংখ্যাৰ একক স্থানত অযুগ্ম বা চৰি মই কওঁতে ভুল হৈছে কোনো সংখ্যা যদি অযুগ্ম সংখ্যক শূন্যৰে শেষ হয় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় এই কথাষাৰ মোৰ ক'বলৈ থাকি গৈছিল অংকটো চোৱাৰ লগে লগে মনত পৰিছে তোমালোকে লিখি ল'বা এইটো একেই এই সংখ্যাটোৰ শেষত কেইটা আছে তিনিটা শূন্য আছে তিনিটা শূন্য মানে অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য ইয়াত লিখিবা এই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কাৰণ সংখ্যাটোৰ শেষত অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য আছে ইয়াত সেই একেই এই সংখ্যাটোৰ শেষত অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য আছে গতিকে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা বৰ্গ অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব এই সংখ্যাটো ফ'ৰ থাৰ্টি ওৱান এই সংখ্যাটোৰ একক স্থানত কি আছে ওৱান আছে অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে আমি জানো যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম হয় গতিকে ফ'ৰ থাৰ্টি ওৱানৰ বৰ্গ অযুগ্ম হ'ব এইটো যুগ্ম সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ বৰ্গ যুগ্ম হ'ব এইটো অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ বৰ্গ অযুগ্ম হ'ব এইটো যুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ বৰ্গ যুগ্ম হ'ব এতিয়া এই চানেকিটো চোৱা এনেকুৱা চানেকি আহে চানেকি ওৱান ওৱান স্কুৱেৰ মানে হ'ল one two one one zero' one square মানে one zero' two zero' one one zero' zero' one মানে one zero' zero' two zero' zero' one এতিয়া ইয়াত কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰিটা চাৰিটা শূন্য আছে গতিকে ইয়াত কেইটা শূন্য হ'ব এক দুই তিনি চাৰিটা শূন্য ইয়াত হ'ব এক দুই তিনি চাৰিটা শূন্য ইয়াত কেইটা শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটোত কি হ'ব এক শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য দুই শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য ছটা শূন্য এক দেখিছা ঠিক সেইদৰে চোৱা এই লুপ্ত চানেকিটো চাব দিছে চানেকিটো চাই পেনি লুপ্ত স্থানত সংখ্যাবোৰ বঢ়াব দিছে ওৱান ওৱান স্কুৱেৰ মানে এইটো পালা ওৱান এইটো মানে কি পালা এইটো পালা এতিয়া one zero' one zero' one তাৰমানে one zero' two zero' three zero' two zero' one এনেকৈ পাইছা এতিয়া ইয়াত চোৱা এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা এক আছে গতিকে এইটো কেইটা কিমানলৈকে যাব এক four zero' three zero' two zero' one দেখিছা তো ইয়াত কেইটা কিমানলৈকে গৈছে পাঁচলৈকে গৈছে গতিকে ইয়াত কেইটা আহিব এক শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য কেইটা হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা এক দিছোঁ গতিকে উত্তৰটো হৈ গ'ল তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চানেকিবিলাক কিন্তু তোমালোকৰ বৃত্তি পৰীক্ষাত কিন্তু সোধে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে পাইছিলা বৃত্তি পৰীক্ষাত ভুলকৈ দিছিলে মই মোৰ প্ৰশ্ন আলোচনাৰ সময়ত মই কৈছিলোঁ চোৱা বৃত্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁতে মই কৈছিলোঁ নহয় এইটো ইয়াত এক একৰ বৰ্গ যোগ দুয়ৰ বৰ্গ সমান দুয়ৰ বৰ্গ সমান তিনিৰ বৰ্গ এই অংকটো ইয়াত কি আছিলে প্ৰশ্নটো দিওঁতে ইয়াত একটো দিবলৈ থাকি গৈছিলে গতিকে three square plus four square plus twelve square equals to thirteen square হয় গতিকে four square plus five square equals to কি হ'ব এইটো six square sorry five two যা কিমান হ'ব টেন টুৱেণ্টি দেখিছা ফ'ৰ ফাইভ যা টুৱেণ্টি হ'ব এইটো ইয়াত খালী ঠাইটো টুৱেণ্টি স্কুৱেৰ হ'ব ঠিক সেইদৰে পাঁচ কিমান দিলে ইয়াত ত্ৰিছ হ'ব পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ হ'ব ঠিক সেইদৰে ছয় সাত গুণ কিমান হ'ব এইটো বিয়াল্লিছ হ'ব আৰু ইয়াত কি হ'ব তিয়াল্লিছৰ বৰ্গ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিছা ইমান ধুনীয়া অংক তাৰপিছত যোগ নকৰাকৈ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা এই যোগ নকৰাকৈ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা অংকবিলাক একেবাৰে সহজ যোগটো পাই একদম ধুনীয়াকৈ যোগ কৰি থৈ দিয়ে যোগ নকৰাকৈ কৰিব দিছে গতিকে ইয়াত চাবা কেইটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াক যোগ নকৰোঁ পাঁচৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিম পাঁচৰ বৰ্গ মানে পঁচিছ ইয়াত অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহৰ বৰ্গ হ'ব দহৰ বৰ্গ মানে এশ ঠিক সেইদৰে ইয়াত কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ বাৰৰ বৰ্গ কি হ'ব বাৰৰ বৰ্গ এশ চৌচল্লিছ এনেকৈ আমি উত্তৰবিলাক কৰিব লাগিব যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক সেইদৰে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছেভেন ফৰ্টি নাইনক ফৰ্টি নাইনক সাতটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ৰূপে প্ৰকাশ কৰিব দিছে ফৰ্টি নাইনক আমি কি লিখিম ফৰ্টি নাইন মানে ছেভেন স্কুৱাৰ বুলি লিখিম আৰু ইয়াত লিখিম এক যোগ তিনি যোগ পাঁচ যোগ সাত যোগ ন যোগ এঘাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু যোগ তেৰ লিখিম দেখিছেনে এনেকৈ সাতটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম ঠিক সেইদৰে ইয়াত ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানক এঘাৰটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবা ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই কৰি দিছিলোঁ প্ৰথমতে আলোচনা কৰা অংকটো তলৰ সংখ্যাবোৰ তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা থাকিব এতিয়া চোৱা টুৱেল্ভ আৰু থাৰ্টিন টুৱেল্ভ স্কুৱেৰ আৰু থাৰ্টিন স্কুৱেৰৰ মাজত মাজত মাজত থকা বৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ সংখ্যা সংখ্যাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব দুই পূৰণ বাৰ দুই পূৰণ বাৰ সমান চৌব্বিছটা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই বহুতবাৰ কৈছোঁ যে সংখ্যা বুলি ক'লে জানিবা তোমালোকে এইটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথাই সদায় কয় ত' ইয়াত যিহেতু কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা থাকিব অৰ্থাৎ কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুজাইছে স্বাভাৱিক সংখ্যা কিমানটা থাকিব প্ৰথম সংখ্যাটোৰ দুগুণ এই প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে বাৰ বাৰৰ দুগুণ চৌব্বিছটা ঠিক সেইদৰে ইয়াত পঁচিছ আছে পঁচিছৰ দুগুণ কি হ'ব পঞ্চাছটা ইয়াত নাইণ্টি নাইন আছে ইয়াৰ দুগুণ হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইটটা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা অংকখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে তোমালোকৰ পুৰণা কিতাপ যিখন আছিলে সেইখন কিতাপৰ ইমান ধুনীয়া কিতাপখন সলনি কৰি পেলোৱা হ'ল এই কিতাপখনত বৰ্গ আৰু বৰ্গসংখ্যা পাঠটো বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছিল তোমালোকে যাৰ যাৰ কিতাপ আছে তেওঁলোকে এইটো কৰিবাই যিসকলৰ কিতাপ নাই তেওঁলোকে ওচৰৰে দাদা বাইদেউৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি হ'লেও এই কিতাপখনৰ এই বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল ঘন আৰু ঘন ঘনমূল এই পাঠ দুটা অথচ চাবা এবাৰ বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া উদাহৰণৰ সহায়ত এই পাঠটো বুজোৱা হৈছে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা মোক কমেণ্টত জনাবা যাতে ভৱিষ্যতলৈ মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ উৎসাহ পাওঁ তোমালোকে যদি উৎসাহ দিয়া তেতিয়াহে মই এই কামটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নহ'লে মাজে সময়ে আমাৰ কি হয় ভিডিঅ' বনাই বনাই আমনি লাগে আমনি লাগিলে আকৌ কৰিবলৈ মন যায় সময় বহুত উলিয়াব লগা হয় ইমান কষ্টৰ মাজতো মই তোমালোকলৈ পাঠবোৰ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ